さんこんにちは、スーレロです。今回は初めてのゾンビメイクということで結構本格的にやってみたいなと思います。うまくいくかわからないんですが、楽しんでやってみようかなと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。メイクは魔法、お顔はキャンバス、コンプレックスをチャームポイントに。まずはカラコンを変えていきます。ジーニーさんのマットホワイトです。気になる方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。 続いて特殊メイク用の接着剤を塗っていきますそしてお肉になる部分を三吉のメイクアップワックスを使って作っていきます粘土みたいに手でこねて丸を作ってからおでこにつけていきます本物の皮膚とワックスとの境目が滑らかになるようにスパチュラを使って丁寧になじませていきますこれがかなり難しかったです そして穴を開けていきます今回私はエフェクトに注射器を使いました大きさを合わせながら穴を開けていきますちなみに注射器の中には羊毛フェルトを入れてありますそしてさらに滑らかにしていきます同じような要領で口が裂けたような傷も作っていきます 左右でリアル感を出すために形を私は変えていきましたワックスをなじませたらスパチュラを使って傷口を作っていきます この時にスパチュラを拭きながらやった方がこのように剥がれなくて綺麗に傷口を作ることができます こんな感じで作ったら乾かしておきますその間に闇メイクを施していきますマット系のアイシャドウを使って目元を暗い印象にしていきます続きましてやけどの傷を作っていきますメイクアップフォーエバーのフラッシュカラーを 使います黄色青赤の順番で使っていきます水に濡らしながらまず黄色を頬にのせていきますこのベースをやっておくとお肉感が出ますそして青をスパイス的な感じでのせますのせすぎに注意してくださいそして赤も重ねていきます指でなじませていきます らに色味に深みを出すためにサラサラタイプの血のりを上から重ねてみましたそしてやけどメイクによく使われる三吉のケロスキンプロを使っていきますとても特殊な液体で塗って乾かすだけでどんどん皮膚が引きつってやけどの感じがすごく出てきますお好みで重ね塗りしてください匂いと刺激がちょっと強い液体になってます そしてアイシャドウのブラックを使って皮膚の周りを汚していくとさらにやけどっぽくなります仕上げにケロスキンを塗った上から三吉ブロードペイントドロトロ D とろみタイプの血のりをバランスよく配置したら完成です反対側の方やおでこにも作っていきますおでこのワックスから着色していきます 細菌を注入されたというイメージなので紫から色をのせていきますバランスを見ながら赤やブラックといったカラーものせていきグラデーションを作っていきますリアル感を出すために血管を描いていきます先ほどのメイクアップフォーエバーのフラッシュカラーを使います赤色で細かく描いていきます 赤だけだと肉感が出ないので黄色や青を足していきますやけどの時と同じような要領で描いていきます盛り上がったお肉の根元の方に向かって濃い色を付け足していきます先ほどのプロートペイントトロトロ D をのせましたそしてエフェクトをボンドでつけていきます直接入れていますが皆さんは真似しないでください 私は注射器を使ってみましたがお好みのものを刺してみてくださいボンドが乾くとこんな感じです続いて同じように口元にもメイクを施していきますラブライナーリッチブラックを使って口が裂けた部分に影をつけていきます 裂けた部分の中もライナーで塗りつぶしていきますお肉の部分は同じような要領で黄色、青、赤を重ねてリアル感を出していきます 徐々に血のりを付け足してお好みのグロテスクさにしていきますこの時に薄い赤の血のりと黒っぽい血のりを混ぜていくととてもリアル感が出ます唇にも血のりを塗っていきます手側にもメイクを施しますプロ用スポンジで血のりをつけていきます 軽く叩くようにつけるとかさぶた風につけて下にスライドさせると引っ掛け傷のようにつきますそしてドロッと血を垂れさせたい部分にはトロトロ D の血のりを筆を使ってのせていきます首筋や服なども汚していくとホラー感が出ます 今回服はいらなくなった T シャツの襟ぐりを切り裂いて作ってみました 腕にもこのようにやけど痕を作りました皆さんもお好みで作ってみてくださいウィッグをかぶり逆毛を立てたら完成です 回やったのはやけどと切り裂き傷とブスッとエフェクトを刺すというようなハロウィンメイクをしてみました一つ覚えてしまえばこういう首とかにやけどを作ったり応用していろんな場所に傷が好きなだけ作れますこうブスッと注射器で細菌を刺されてゾンビになっちゃった女の子というようなイメージですね 今回使った特殊メイクのアイテムについては全て東急ハンズで購入しましたのでガチでやりたいなと思う方は是非参考になれば嬉しいですそれではご意見ご感想リクエストなどなどお待ちしております更新通知が常に行くように 下の赤いボタンからよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも合わせてよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。スーレロでした。バイバイ。